就是。 ليش على الارض ليش على الارض والله العظيم تنزعل لعامة ايش القصة هذه؟ <laughs> عارف كيف فخوني اللي عادي يعني.